Meillä on setti haaste kolme kiekkoa. Siinä on Deflector, Atom ja Tesla. Molemmilla samanlaiset. Pelkästään pelataan kämmentä. Putota tietenkin saa rystyötä normaalisesti. Ja se kumpi häviää tarjoaa toiselle ruuat. sen lisäksi setit menee sitten arvontaan ja jakoo kahdelle onnekkaalle. Siinä ihan premium muovin kiekkoja, eli joo, ja pelataan tosiaan tää Järve Disc Golf Park, eli mikä on tuttu rata ja muistakin videoista. Ja pelataan 21 väylää, eli täys layout ja katsotaan kumpi on parempi ja kumpi joutuu toiselle tarjoa safkat ja mainetta ja kunnia. Kisa eväät on myös mun hyvä olla mukana. Sponsored by Alekok, Viro oma tuot. Ota sinäkin. about it. Jävlar. Joo, Jafi on tullut pelaamaan. Kylyä settiä, kylyä ihan pöytään. alas Alapääs samaa vetäisy. Eka puu löytyy. No nyt sieltä tulee vähän isompaa käyntiä. I'll be. którą wagę. Bödi Puttiala Jarno. Japi. Nice. on vähän erikoinen, kun tuolla on tuo mandu, niin itse asiassa edetä. Sä lähdet hyvin rohkeasti kiertää sitä mandoa tonne, se oli hyvä haitta. Puut vaan katsailee, taas oli sulki. nunca testaram. Joo, kierros heitetty. Kämmen ei edelleenkään ole helppo juttu. Kuuella heitolla hävisin tällä kertaa Japille, viimeksi hävisin kymmenellä. Eteenpäin. Mitä Japin kommentit radasta ja heitosta? Voittaja on helppo hymyillä. Näinhän se on. On muuten kuuma. Varmaan joku 32 Seksi helteet. Seksi helteet. Mm.